この辺かああこっから正面か見える見えるあっちああ 下にも1名いいっすよあんな流暢に歩きちゃってまダメだよ <laughs> 今の感動が楽しみにしてる <laughs> 今この真下には敵はいない 正目30メートル了解ああ雲の巣だ 正面40ぐらいだ右側1人下った了解 お上から打ち落とされてるよかった フラッグの付近に1人クイーンがいた。 めこっち来るなよそっから十字方向、うん。 花正面アイドあれいなくなった ん。上側って誰か回れてないかなあモスが上にいるなただね正面これ正面これ進めないから 多分上から回った方がいいさあモスがいるどこもモフだやだ 気をつけろ真正面にいるはずだ ゲラチームゴー 痛い痛い。終了が分かんないと大変なことになるからね。